स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध बहुत ही अच्छी उसका नाम है दूधी भोपड़ा ये जो दूधी भोपड़ा है ये अद्भुत है इसकी भाजी आप खाते हैं रोज बहुत अच्छा है तरकारी खाते हैं बहुत अच्छा है लेकिन अगर इसका रस पिए दूधी भोपड़े का तो आपके शरीर की पंद्रह बीमारियों को अकेला दूधी भोपड़े का रस ठीक कर देता है तीन दिन भी अगर पी लिया तो मेरी गारंटी है कि अगले तीस साल हार्ट अटैक नहीं आए हृदय घात हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट जिनको भी हुए या हुआ है या होने की शक्यता है उन सबकी सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़े दूधी भोपड़े का रस क्या करना है दूधी भोपड़े को काटना छोटा छोटा पीस फिर चटनी बनाना फिर उसको कपड़े में निचोड़ के रस निकाल नहीं तो मिक्सर में सीधे छोटे पीस काट के रस निकल सकते अब ये जो दूधी भोपड़े का रस है इसमें थोड़ा कोतमीर का रस मिला एक गिलास दूधी भोपड़े के रस में आधा चम्मच कोथमीर का रस फिर इसी में आधा चम्मच पुदीने का रस मिला पुदीना फिर इसमें आधा चम्मच आल का रस मिलाना अदरक थोड़ा इसमें तुलसी का रस भी मिला सकते हैं आधा चम्मच और ये सब मिला के जो रस तैयार हुआ इसको सुबह सुबह पीना तो इससे क्या क्या ठीक होने वाला है हृदय घात कितना भी खराब स्थिति का हो तीन महीने अगर किसी ने सतत ये पी लिया उसको जिंदगी में दोबारा हृदय घात कभी नहीं और डॉक्टर अभी कहता है आपको कि ऑपरेशन करा लो कल करा लो नहीं तो परसों आपको हार्ट अटैक आ जाएगा आप डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाइए और उसी दिन से दूधी भोपड़े का रस पीना शुरू कर दीजिए तीन दिन भी अगर पी लिया तो मेरी गारंटी गारंटी है कि अगले तीस साल हरकटें नहीं आए कभी भी नहीं आए तो हृदय घात की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़े का रस कभी कभी डॉक्टर आपको ये कहता है कि आपके हृदय में ब्लॉकेज है आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो गई है 90 परसेंट ब्लॉक हो गई दो आर्टरी फिर बोलेगा एक तीसरी वाली 70 परसेंट ब्लॉक हो गई तो भी डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाए वो तो बोलेगा अभी ऑपरेशन करा लो नहीं तो कभी भी मर जाओगे तो डॉक्टर को कहना कि जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में है आपको नमस्ते आपने हमको सुझाव दिया धन्यवाद घर आके दूधी भोपड़े का रस चालू कर दो दोबारा उस डॉक्टर के के पास जाने की गरज ही नहीं पड़ी